达到了你的目的，我像是做开了机器 n o b o d y can stop me，循环着这个节奏，在我的大脑里面决斗，鼻子怎么成了香膏？嘴巴里长满了黑头，她不仅长得像美妞，人马放屁还是摇头，他笨得像睡叫苍头，他说他根本闻不够，Yeah no，这才是真正的香水，Yeah no I gotta go，I gotta go，With my bro，I gotta go。 with my bro. Uh, I gotta go. Yeah, gotta go. Yeah, that's not what they show you. Wait, yeah, the man don't you know what the name. then you go, yeah, I put you on your benefit. So show me, maybe. So you the EJ who so wait. I need a date, and I told her, show what the way. Push you your race back. to show you who for my inside, to in the pump been